mimiti Jumah mah maca suratkah pitilu Ba beres kata Yasin tilubalikweul pertama poie Jummah pilihan Allah dibentak disebut Sayyidul ayam kepala Poe adalah pee Jumahah sekarangjuah wayanatukgang usaha lrak lirik kelak kaburuutanntejumah Nu bagus libur supaya jum ulah usaha kauuntungan dunia sebara duit tapi jummah tapi kauntungan akhirat mundndiuk di masjid buh jadi ngegolloncong ke soga cobain dunia paling hebat melimiolah keuntungan pee Jumat tapi ccing di masjidpan datang ke jumaah Waduh tetap ngemplo lawang-lawang sorgarang labunrang didele matahati orang tadinya kurang usaha namun orang sibuk di ladang pue Jumah mah liburkenku ke keutamaan jeung keagungan pejumaah nabarkah hiji lantaran dipa Jumaah mahzaunha Abdul muslimun ya ta'ala di jeroah juma aya hiji jam tepati-pati nga Quran seseorang karena jam etamenta jam eta naon duniawaloh baik urusan dunia maupun urusan akhirat Iilla ia kecuali Allah merek Tak kue Jum'ah mah ke mimiti kue Jum'ah mah maca surat kahpi tilu balik Bada subuh teh surat Kahfi Alhamdulillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi anzal ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu bayi qayyimal terus nangis tilu balik beres eta yasin tilu balik pejumah tapa gawean pejumah. beres etang maca tabarok sabalik teruswakkiah sabalik arrohman sabalik kebelah ditunake maca tiam alun datang kekulzu awajumat yang ngarokok ngarokok bloont pagawa Pajumat sunattahat masjirah katanya loakbar beres duhapan rakaat mantas duha salat khabihpat rakaat beres diuk dawai itu anakata fafial masjid sunat lillahi ta'ala langsung macamsholawat 100 balik Dur ada akan mantap jasa takut gitu nikmat nganyakin mah ngalaksanakan ngoborro-boro uhha itu ja setengah-setengah itu ko gitu ja saja saapa rapatapa rapat kos itu dijalankan Allahakbaraallahu wabar Alhamdulillah saja na ka bu kitahamdulillah Batulma shalawat sa baca Quran saha tahun tuianana di pasar sabara duit Jumaah teh dibandingkan nudiuk bas organu jelas-jelas ya Allah jumat tak kalaulong palingan doagara Radek mual kebel orang hirup di dunia mumpung orangngkapangggih Kapanggijinin